Bizdeler skr batmaz. Batmaz. বদমাস এই বদমাস বদমাস সঁচা কথা ক'ব গ'লে বদমাস এই ঠগবাজ এই ঠগ বাছ দুনিয়াখন হ'ল জানা ঠগ বাছ মহাত্মা যদি ইউনে চলি আছে গান্ধী কোনোবা ৰাতি ৰাতি আছে বুকত কান্দি খাবলৈ ভাত নাই থাকিব চাত নাই কোনেনো দিব আজি হেঁপাহৰ হাত বঢ়ুৱাই মহাত্মা যদি ইউনে চলি আছে গান্ধী কোনোবা ৰাতি ৰাতি আছে বুকত কান্দি খাবলৈ ভাত নাই থাকিব চাত নাই কোনেনো দিব আজি হেঁপাহৰ হাত বহুৱাই সপোন বহুত ডাঙৰ পিছে টকা নাছিল হাতত ফুটপাথৰ কাপোৰ পিন্ধি ঘূৰি ফুৰো বাটত হিচাপতকে আগত লাট মাৰি পাছত লাহে লাহে বেয়া হলো পইচা পাতিলো কৰিবলৈ ধৰোতে বা জেং লাগিল ঘৰত ঘৰত ঘৰত ঘৰত ঘৰত মই বুলি ভাবা মানুহ থাকে হেনো দূৰত যেনে তেনে জীয়াই আছো মনৰ হেনো জোৰত কাম বনটো নাই আজি ধৰিলো মহুৰত মাই হেনো মাতি আছে আহ বাবু ঘৰত কিমানে বুজনি দিলে মোক জীৱনত কিমানে কৰিলে থাৰ্টা দুখৰে সময়ত কোনোতো নাছিলে এতিয়া লাগে সি পাৰ্টা অকলে আছিলো অকলে থাকিমে সলনি জীৱনৰ যাত্ৰা বন্ধু বন্ধু কৰি ঠগি যে দিলে মোক ধৰিলো নিজৰে ৰাস্তা মই যদি পাগল তে দুনিয়াখন হ'ল পাগল খানা মোক সুধিছ কি ভাই নিজকে তই জুখিছা না মনৰে দুখ আজি কোনেনো বুজে মানুহে মানুহক আজি নিচিনে এই সৰুতে খেলিছিলো লুকা চুৰি খেলা খেলি ডাঙৰ হৈ বুজিলো কি সমাজত কি খেলি মেলি দেখিছো গালা গালি দেখিছো মই মাৰা মাৰি সিয়েতো জিকে যাৰ পকেট থাকে বেছি বাৰী মদবে দুনিয়া ভাই চবে থাকে মাথা মাৰি পকেট মোৰ খালি আজি বন্ধু বন্ধু কৰি কৰি পকেট মোৰ খালি আজি বন্ধু বন্ধু কৰি কৰি জীৱন বহুত সৰু বাবুক কৰিব ধত কাম ভালে হেনো বনিব তোমাৰ নাম মই যুঁজি আছো নিজৰ লগত ওলাইছে কপালৰ ঘাম মিউজিকৰ ভক্ত আজি নালাগে তোমাৰ জ্ঞান মই কৰি আছো লাহে লাহে বনালম মা কৰিয়ৰ বিতৰ লগত পেলো বাবু মই তোবা পিলিয়ৰ মই তোবা পিলিয়ৰ মই তোবা পিলিয়ৰ বিতৰ লগত পেলো বাবু মই তোবা পিলিয়ৰ বদমাছ এই বদমাছ বদমাছ সঁচা কথা ক'ব গ'লে বদমাছ এই থক মাছ

আসা কথা কব গলে বদমাস এই ঠকবাস এই ঠকবাস তুমি এখন হল জানা ঠকবাস বদমাস এই বদমাস হসা কথা কব গলে বদমাস এই ঠকবাস এই ঠকবাস ঠকবাস তুমি এখন হল জানা ঠকবাস এই বদমাস এই বদমাস বদমাস তুমি এখন হল জানা রংবাস এই রংবাস এই ধংবাস দুটি এখন হল জানা ধংবাস বদমাছ এই বদমাছ দুনিয়াখন হ'ল জানা থক বাছ এই বদমাছ এই বদমাছ সঁচা কথা ক'ব গ'লে বদমাছ এই বদমাছ